पे नहीं हो और आज तक हमारे चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो वीडियो का शुभारम्भ करते हैं